La Fundació Mona acull des del passat 14 de maig a la Coco i la Bea, dues ximpanzés que vivien a la finca d'un particular i que ara gaudiran d'una vida més naturalitzada gràcies a la col·laboració de Faada i aquesta fundació. El trasllat va tenir lloc sense incidents i ara s'estan acostumant a la seva nova vida que durant els primers dies de la seva estada a Mona van transcorrer plens de novetats per a elles. La Coco i la Bea s'estan habituant a la seva instal·lació anterior i a les gàbies en associació i en breu coneixeran els ximpanzés que seran la seva nova família. La Bea s'està adaptant perfectament, dona mostres d'estar de molt bon humor i saluda amb moltes vocalitzacions d'alegria a cada nou cuidador que coneix. La Coco és molt desconfiada, tot i que encara no ha mostrat la seva personalitat en el nou ambient. Sembla que és molt astuta. Les dues ximpanzés podran tornar a retrobar-se amb el seu vell conegut Tom, que ja va ser traslladat a les instal·lacions de Mona fa un any. La Bea, la Coco i el Tom pertanyien legalment a un propietari humà que les va adquirir a les Rambles de Barcelona i d'un circ fa molts anys. I a pesar de posseir els permisos per a tenir legalment aquests animals en gàbies al jardí de casa seva i després de reunir-se durant més d'un any amb experts en fauna salvatge de Fada, finalment va accedir a cedir-los a la Fundació Mona pensant en el benestar dels primats les lleis de l'estat espanyol encara permeten la possessió d'animals com si fossin objectes, tant si són domesticats com si estan en perill d'extinció o són potencialment perillosos, extremadament socials i intel·ligents com els ximpanzés. Aquesta permissivitat legal afecta els animals que són posseïts pels humans, que tant poden ser el que es coneix com a col·leccionistes, com propietaris de circs o ensinistradors, que els utilitzen per a programes televisius i d'altres finalitats, convertint els animals, una vegada més, en recursos per a fins humans. D'aquí pocs dies les veuràs.